Et alors la famille de la nourriture pour se régaler Et concrètement, concrètement maintenant, tu fais quoi pour avoir une voiture et tout ça, les Et on croit même aujourd'hui dans Airport Export. Ah bon ah, C'est ça, là, tu me dois des billets. Parce que c'est ça les une fois qu'ils ont commencé. Tu me dois des billets. Oui, vraiment, vous avez raison.